Apa nama channel you? Uh, Sean the Mania. Sean the Mania. Sean the Mania. Jangan lupa like, komen dan subscribe. <laughs> Alright, jumpa lagi. Bye. Bye. Hai, kita berjumpa kembali. Saya Sean. Okay, rencananya hari ini Sean nak uh, kongsikan tiga cara. Tiga cara yang Sean buat sekarang uh, daripada cara saya berdepan ataupun uh, menerima duit ataupun uh, wang kertas sehingga saya ambil balik dan bagaimana saya uruskan duit tersebut sebenarnya wang kertas dan duit shilling yang kita guna untuk beli barang tu sudah memang terbukti uh, mempunyai banyak bakteria bahaya yang berada di permukaan shilling dengan uh, wang kertas tersebut kerana wang kertas seperti anda tahu ia memang beredar daripada uh, seseorang kepada seseorang kepada pembeli kepada pem, uh, pembeli kepada penjual, penjual kepada pembeli kan so memang kita tak tahu orang yang memegang wang tersebut ataupun shilling tersebut um, ada apa benda lah yang dia pernah pegang so memang di duit shilling dan di wang kertas memang dah terbukti mempunyai banyak bakteria bahaya mahupun maybe virus Sean hari ini nak berkongsikan cara bagaimana saya sendiri uh, buat sebelum dan selepas menerima wang kertas ataupun shilling pada masa sekarang. Saya rasa ini apa yang anda semua patut buat juga. Alright, jom kita lihat cara Sean ini. Hai, ok caranya mudah saja. Kita teruskan kepada tips yang pertama. Mula-mula anda sediakan uh, plastic bag ini plastik bag anak saya. Comel kan? Okey, plastik bag ni untuk apa? Untuk kita mengisi untuk kita mengisi wang kertas dan juga shilling. Kenapa? Kerana ini untuk mengelakkan ia ataupun mengelakkan kita daripada meletak wang kertas ke dalam dompet dan juga purse ataupun beg tangan kerana mungkin duit kertas dan shilling ini uh, mengandungi bakteria dan virus yang bahaya kalau letak dalam beg macam ni so kita boleh mengurangkan uh, risiko uh, virus tu duduk dalam uh, wallet kita kan beg macam ni kita boleh basuhkan beg yang ni kita boleh basuhkan beg yang ni ya Okey, jadi bagaimana kita nak cuci? Senang saja. First kita perlulah ada bekas. Lepas tu kita kena ada sabun. Dan last sekali memang kita kena ada air lah. Alright, jom kita mulakan. Masukkan sabun dulu. Okey. Kemudian kita masukkan air. air bergantung kepada banyak mana duit anda Okay, kalau banyak banyakkan lah selepas tu kita kacau dah rata kita keluarkan uh, bahan utama ingredient utama kami iaitu duit dan juga feeling-feelingnya cuci cuci cuci cuci cuci cuci berapa lama diperlukan untuk mencuci uh, around dalam 30 saat cukuplah kerana kita cuci tangan pun 20 saat saja kan virus dan bakteria dah mati so kalau duit-duit ni sama juga 20 saat ataupun 30 saat sudah boleh jemur di dalam kereta kenapa jemur dalam kereta kerana kalau jemur di luar dia akan bertebangan ada angin kan so kita jemur dalam kereta cukup panas ni sekejap je kering macam kita sidai ikan masin ya sebelah sini dah cukup kering tukar iaitu mengurangkan penggunaan wang kertas ataupun shilling dengan menggunakan debit card ataupun credit card. Okey, kalau anda tak punya credit card, gunakan debit card dan ingat gunakan wave dan bukan gunakan pin ya. Kerana apa? Kerana pin anda kena tekan nombor di keypad tu tersebut dan maka jari anda pun masih lagi uh, menyentuh kepada keypad tersebut kan kita nak mengurangkan sebanyak mungkin sentuhan kita pada sesuatu oh anda boleh gunakan digital elektronik seperti touch and go atau bus yang memang sekarang sudah diterima pakai di banyak uh, supermarket ataupun kedai-kedai Okey, maka berakhirlah tiga tips daripada Sean tadi. Kalau anda rasakan uh, tips ini berguna, bolehlah anda share ataupun kongsikan kepada rakan-rakan ataupun ahli keluarga anda. Dan kalau anda rasa takut-takut, saya ada tips yang terakhir untuk anda. Iaitu, bagilah semua kepada Sean. Nanti PM lah Sean untuk dapatkan alamat Sean ya nanti bagi semua pada saya supaya anda tidak perlu lagi takut-takut terhadap wang kertas tersebut biarlah Sean yang takutkan untuk anda alright kalau anda rasa info ni berguna so bolehlah like comment dan subscribe kita jumpa lagi pada video akan datang bye bye